dugu gaur Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua. Egun onda izula, Roberto. Egun bai. Tira urte berezia izaten ari da aurtengoa, zuek ere pentsatzen dut horretan murgiluta egongo zaretela, egunotan ere. Ba, bai, ba, ez aurten ez bat ere normaltasunik eh, ezertarako, eta, bueno, ba, ba, usta, guztia joan dire, ba, joan diren bezala, eta hemen ere Madrileko lan ere, ba, pizkat, e, bueno, ba, erdi geldituta edo ez da, de joan behar zen eta orain, ba, bueno, ba, ba naizta normalean e, ustaila ezten izaten e, hilabete bat ba, ba lanerako egoten garen hemen e, Madrien, baina bueno, baina urten tokatu zaigu eta eta gaurkoan badu ba, ba bilkura bat ba ba zeuk esan duzun bezala ba, ba Bruselasen edo izandako izan dako erabakien edo akordioen eh, berri emateko presidenteak. Mhm. Horri buruz, e, galdetuko nahiko nizuke, esan dugu, Europako batzordeak pasaden astean egungo krisi egoera honi aurre hartzeko do nolabaiteko funtsa onartu zuen, akordioa lortu zuten, lau eguneko gailur baten ostean, nola baloratzen duzue eh, zuek akordio hori? Bueno, ba, badakizu oso, oso kritikoa izan garela beti eta eta oso kritikoa garela gaur egun Europak duen dituen tresnekin edo duen e, antolaketarekin, hau da, oinarri nahiko bigunetan edo oinarri txerretan oinarrituta dago Europar batasuna eta bereziki euroa, baina bueno, kontuten hartuta ba, dintza hauek e, ba, jarri zirenetik, jamastrik itunetik aurrera ba oso baldita e, txarretan jokatzen ari garela, baina alan da guztiz ere e, akordioa orain artekoak baino asko zede hobeagoa da, zen lehen aldiz ba bueno, ba, ba bai transferentziak eta bai zorran neurri baten ba zorra komunatua da, oda eh, elkarren artean egiten dute partekatua Europako estatuen artean ez da bakarrik e, erantzukizuna, zorraren erantzukizuna ez hartzen bakarrik bere gain e, diruaren hartzaileak eta neurri horretan kantida de arazoa baino kalitate arazoa importanteagoa da eh honetan eta eta ba ez izatea eh zor individuala estatuena ba, ba bueno ba neurri baten importantea da Mhm. Hain justu, eh, mai gainean da duden eh, afera horien artean ere, eta hain justu, egoera honi aurre egiteko ere, e, pasaden astean, berrera ikuntza batzordetik eratorritako zenbait dokumentu, onartu zituen kongresuak horien artean ekonomikoa baita ere, baina aldiz ez onartu neurri sozialei zegokiena, zein iritzi duzu horren inguruan? Bueno, ba, azken momentuko negoziak eta asko egon ziren eta parte asko tartean zebela alderdi politiko asko eta dozenak eta dozenaka eundaka egia esan erabaki hartu behar ziren eta adostu behar ziren emendakinak eta bueno, prozesua oso korapilotzu izan zen e, eta bueno, bazkenean ba, e, ez ziren lortu behar ziren ba, e, gehiengo guztiak eta eta proposamenen e, talde bat zintzirik geratu zen. E, egia esan, prozesu guztia ez izan gure ustez prozesurik egokiena, e, bueno, buka asieratik erabaki genuen edo proposatu genuen e, alderdi politiko desberdinen arteko mai bat egin behar zela da, e, ba, bere batzordeak jarte askotan e, parlamentuan batzordeak E, zabaltzea edo izaten da modu bat gauzak ez, ez gehiagia horretzeko edo edo oztopatzeko e, kasu honetan erabakizen parlamentuan namatea, banola baite arrazoia matearen e, alderdi popularrari eta nola eh, ba, ba, alderdi popularra erakartzeko nola baite eh, konsensu minimoetara eta ateratzeko nola baite ultraskuinaren eskuetatik, baina, bueno, ia bat bere ostopoak izan ditu eta eta soritzarrez basken baten egondia gauza batzuk ez direnak aprobatu baina bueno prozesu osoa nahiko berezi izan da den esan duzun bezala ba aurten aurten ba gauza guztiekin gertatzen eh, ari den bezala ezta gauza guztietan daude gauzen gauza nahiko arraroak ikusten eta hautaiko bat izan da baita baita prozesu hau gure mm-hmm. ustez ba, ba alderdien arteko mailen bitartez egin da eta eta azkenean ba bueno ba prozesu oso oso e, korapilotsua eta eta ez dakit e, nahiko mm, problematikoa izan zen eta eta bueno ba azken batean erabaki talde bat etzen e, etzen aurrera atera. Mhm. justu hori izan da, Euskana alderdien aldetik behintzat egin den kritika nagusia, nola baitere erabaki guzti hoietan, e, bueno, ba, gobernuak zenbait erabaki eskuinari men egiteko edo hartu dituela, ez dakit zer duzun zuk esateko horren inguruan? Bueno, ba, badirudi ba hor e, gobernuak hartu duen e, estrategia izan dela nola bat austea eskuinen arteko batasuna eta nola bait ba, e, ba marginatzea edo, edo jokoskampo ustea ultraeskuina e, eta horretarako hau ba, bueno, ba, ba, batzuk edo gauza batzuk eman zaizkio edo, edo, edo arrestasun batzuk eman zaizkio bai, e, bai ziudadanosi eta bai alderdi popularrein nola bait ba austeko batasun hori e, gauza huetan ez dago ez dago errez jakiten e, egokiena zer den baina baina bueno ba momentu baten estrategia izan zen ba aldik konsensu zabalena e, kontan hartuta ba bueno ba ba iritsi publiko iritsi politikoa estatu mailan nahiko nahiko hautsia dagoela ja berez eta eta zeustea gehiago eh coronavirus edi eta eta krisioni aurregiteko baita koronavirusekin ostean datorren edo ostean edo tartean datorren e, krisi ekonomiko hori aurre egiteko eta aliketa eta zabarenak eta, eta bereziki ba nola bait eh, eskuinen arteko kooperazio edo kolaborazio politikoa austeko estrategia hartu zen. Bueno, um, nola nio gertatu gero jakiten da ondo erabakiak izan diren ala ez, baina azken batean nik enioke zait, uste horren besteko importantzia dutenik e, hartutako akordioak eta batez ere e, eskuinaren e, konfrontazio estrategiaren aldaketa bat baldin badago igual gehiago etorriko da ez ba, mm, ba, faktore alderdi popularren barruko faktoretatik eta ez eta ez, ez dakit, batzorde hauek aitik, batzorde hauek egin dira, baina bueno, azken baten ba, ba ez dute horren beste baldintzatzen eta badakigu askotan batzorde ikartutako erabakiak ba, ba, paperutzean geratzen direla, eta orain honetan ere ez dakit noraino denak bideratuko diren edo, edo urrengo politiketan e, eh, zatuko den gainera e, erabaki asko, menartako erabaki asko, erabaki nahiko orokorrak dira, egon gero zehaztu beharrekoak, eta bueno, azken baten, ba, ba doa kontu <laughs> Tira, labete hauetan, bueno, neurri asko ezarri dira, horietako batzuk guztion zonera, zorionerako altxa dira, baina une honetako egoera ikusita, nola begiratzen dio gobernuak zen hilabetetako bilakaerari zuk ere aipatu duzu, krisi ekonomikoa zari gara asko hitz egiten, azkenen asteetan, horiek aurrean ditugula, zein da pixkate gobernuaren aurrikuspena? Bueno, gobernuaren, gobernu osoaren aurrikuspena baino nik gehiago nuke em, gure me, eh, gobernuaren atalarena edo, edo miras en duen plantamendua momentu honetan. Esta. oso, oso importantea da krisi honetatik ateratzea beste, beste oinarri batzukin. Eta beste oinarri hoien artean badau bat oso importantean atbena, da, nola zorra egitea importante izan daiteke momentu historiko baten, zenola eh, txoke plan bat edo marsal plan baten antzekoa E, beharrezkoa dela Europan e, argitagarri dau, baina aparte, zorretik aparte oso oso importantea da e, gure garapen eredua aldatzea, eta gure garapen eredua oso oso sustraituta dago, oinarrituta dago e, sektore ekonomiko batzutan, eta gainera badu sistema fiskal bat, badu e, zerga sistema bat, ez dena gure ustez bat ere egokia, eta, ba, eta oroar oinarritzen dena e, noabait eh, lanaren e, ez da? Eta, eta ez kapitalaren eh, errendatan Eta orduan, bueno, guk uste oso importantea dela, ez bakarrik e, aurre egitea inbertsio publiko gogor bat eginda, inbertsio publiko gogor bat nolabait demanda e, area hotzeko eta eta horrek nolabait ekonomia martxan jartzeko eta, eta bueno, berriro e, garapene zer eh, bide batera e, joateko, baina horrekin batera oso importantea da zerga sistema aldatzea, eta oso, eh, oso importantea da e, guretzat, e, bueno, ba, bere garaian esate baterako, ba, gipuzkoan egon zen e, en, en fortuna handien gaineko zerga, horren e, zerga bat zartzea, importantea da jende oso oso oso aberatsa dena e, ordaintzea da, dagozkion zergak proporzioan e, zergak ordaintzea eta gaur egun hori ez da gertatzen gaur egun ba, pentsa dezagun e, azken urtean edo azken hilabetetan hogeta hogeta hiru multimilionariorik handienak estatuan daudenak ba, ba uneko amasia gehiago irabazi dutela eta eta soritzarrez ba zati handi bat ez dutela ez dutela zergetan ordaintzen eta guretzat hori ba oso oso importante da pentsa segun ba horre zerrenda horretan multimilionaren zerrenda badagoela Daniel Mate bat eh, Donostierra eta mila milio eurotako fortuna duena eta guk uste dugu ba gente horrek eh, hau ez da posible aberaztea pertsona bat horren bestea, aberaztea multimiliona bihurtzea isla baten bizi bada, gizarte baten bizi dela, gizarte horretan oinarrituta dagoela, gizarte horretako errepideak erabiltze dituela, eskolak, ospitalak, e, dauden zerbitzu guztiak eta hortik ateratzen duela aberastasuna eta aberastasunaren zati batekin ere kooperatu egin dukela edo lagunde egin dukela, ze gainera hori agindua da, ikostizia bertan esaten da, ba, mundu guztiak ba, ba, jarri behar duela gastu publikoa mantentzeko ba, bere kapazitatearen arabera dira eta batzu kapazitate izugarria dute eh, kooperatzeko eta momentu honetan bat eta gertatzen. Badaude, badao, bat gutun bat idatzen dutena hidrogeta mabost e, eh, multimilionario mundu guztikoak esanik ba, zerga gehiago jartzeko eskatu zeurak, e, zerga gehiago jartzeko, ez dugu ez dugu bat ere, baina baina egia da e, badagoela jentea konturatzen dena E, gaur egun fortura izugarri izugarri handia direne fortuna hauek ba, butzatu indarko luketela edo lagundu indarko luketela eta guretzat e, ardat nagusi izango da gobernuaren barruan basaiatzea e, fortuna handien gaineko zer hori izatzen. Mhm. Hain justu ikasturt berria biatzearekin batera etorriko da, ez da potolo bat ere, aurrekontu orokorrena. Horain txai patu izkigu gako guzti horiek eh, aurrekontu horietan txertatzeko aukera egongo dela, uste duzu? Bueno, guk zeiatuko gara, gu, guretzat e, oso oso importantea da, ze askotan gobernuak esaten dute, eta hori be, berdin gertatzen da, esko jarraizarekin ere, berdin esaten dute, eske espadago, e, eh, espadago irabazirik, edo espadago diruiturririk ezin da gehiago gastatu, bale, gastu soziala egin behar da, baina ezin dugu gehiago egin zer dirurik ez daukagu, baina oso oso importantea da sistema fiskal justo bat izatea, eta ez daukagu bat ere sistema fiskal justo bat, puntu, puntu asko gaude Europar, eh, Europar mediatik, e, Europar media baino berago, eta nik uste dute eh, presio fiskala igu egin behar dela, eta batez ere, e, esan dizuan bezala, ba, ba batez ere fortuna izugarri hauentzako, e, ze ba, bueno, ba, ba, baskotan milionario asko esaten duten bezala ba, ba gutxi ordaintzen dutelako eta askotan eurak ere onartzen dute eta eta guri guretzako hori oso importantea da eztabaidetan mundu guztia edo nolabait mm, e, ikuspuntu neoliberalak edo orain arte indartsu egon direnak eta ekonomilariak denak egon dira nolabait e, neoliberalismo dogmatiko baten sartuta eta uren dogmak saltzen gauta egun hogeta lau orduz e, eta bueno, ba, gaur, gaur egun jendea kontuatu da ba, ba, sanidade publiko bat, osasun publikoa eta eziketa publikoak nahi eta nahi eskoa direla gizarte goki bat justu bat izateko baina baita oso oso importantea da ez bakarrik gastu soziala egitea, ez bakarrik ba guk esaten dugun bezala eskudo sozial bat e, ezartzea em, ez dakite jentea babesteko baina oso oso importante da baita fiskalitatea eta eta zerga sistema eta zerga sistema justu bat eta egoki bat ez daukagun bitartean eta hor begiratu egin behar du nola dauden gauzak Europako iparraldean estatu eskandinaviako estatuetan ze hor dago nola baita e, justizia fiskalik handiena munduan eta horra begiratu behar dugu ba, nahi badugu ba, gizarte zakite, solidarioagoak eh, lortu eta hori da importantena gastu soziala bai importantea da importantea da politika publikoak egitea importantea da reindustrializazio egitea baina horretarako nahi tanezkoa da sistema fiskal egokiago bat eh, bideratzea mhm ikasturte honetan zeresena emanduen eh, beste hauzi baten inguruan, galdetu nahiko nizuke, lan erreformaren baliezko indarga horren inguruan, bueno, gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu zutela jakina da, baina nasmena ere eragin zuten horren ostean etorritakoak, bestak beste, ba, Sanchezek berak, eh, bueno, atzera egin zuelako hainbat puntutan, zuek unidas Podemosetik nola begiratzen diozue auziari. Bueno, gure gure gobernu programan, bueno, bagenuen e, sinatuta e, eh, alderri sozialistarekin e, ba, aldaketa laborala ba, mm, edo, kontrarreforma laborala deitzen zaiona, azken, azken baten ba, kontrarreforma bat, hau da, e, Eh, langileen estatutuan agertzen ziren eh, eskubideak eta ez direnak eh, eskubide gogorregiak edo handiegiak, baizik eskubide normal batzu ba, gero, gero laburtuz, laburtuz, gero eta murriztuz joan dira urtetan zer, eta horiek erraku behar, hori bazegoen gure gobernu programan, hori e, alderi sozialistak hartutako konpromesua da, gero berriro hartu du konpromesu hori baita, baita bildurekin, bueno, e, ala, ez da zenbat lagunekin hasten duzun konpromesua, baizi konpromesuak bete egin behar direla, eta guretzat oso importantea da, ba, ba gobernuan em, badaude hor ba, sektore batzuk eta eta bereziki badago em, vicepresidenta bat edo presidente orde bat ba, ba, bueno, ba, ba ez dagoena oso oso konforme nola baite kontrarreforma laboral guztia e, kentzearekin, baina, baina guretzat hori borroka bat izango da, e, honetan baita, baita e EH Bilduren ere, e, badirudi ba, ba, importante bat dela, eta guk jarraituko du alegin guztiak egiten, eta eta saiatuko gara e, eh, neurre guztiak hartzen zestao kontrarreforma laboral horretan, hau da, hartu diren erabaki guzti horiek eh, langileen estatutuaren ostean denak joan dira langinen eskubideak murriztuz eta bat ere ezta joan e, zabaltzearen bidetik eta guk uste dugu bak gutxienez e, ala, langileen estatutuak dituen eskubide minimoetara itzuli behar dela ez bakarrik guk mm, esan, esan duzun bezala eratxe bildu bere berdin bentatzen du sindikatu euskal Sindikatuera, eta eta sindikatuek ere e, honetan e, argita garbi daukate hori nahita nahi eskoa dela gainera frogatu eginda FMI berak ere, e, Fondamentaren Internazionalak ere berak ere onartu du e, hau da eskubide lan, lan eskubidea gehiegin murriztu direla eta gehiegin murrizte horren ondorio izan dela neurri bai, baten e, lengo krisitik e, e, ez ateratzea eta eta orain gornetan ba bueno gustu dugu eta gure gure planetan dago alden neurrien eta hor e, ba, gogor jarriko gara eta eta bainotzu beste egile politiko eta sozialekin ba ba, paperera eramateko, legetara eramateko nola baite eh, eh, kontrarreforma laboral horren e, bueno, ba, ba kentzea oso zorik, ez bakarrik zati bat, zatirik kaltegarrienak, baizik e, kontrarreforma laboral osoa. Mhm puriporian dagoen eh, beste gai bat Roberto e, monarkiarena edo bueno, zehazke Juan Carlos Borboikoaren ingurukoak geroz eta hauts gehiago entzuten ari gara bueno, ezakite monarkiaren zigor gabetasuna bertan bera etorri daiteken datorren ikasturtean, nola ikusten duzu? Bueno, ez dakit eh, datorren e, eh, ikasturten zer den, baina badakit e, badakit e, gauzak ahuldu egin direla asko, hau da monarkia bera inoizko, inoizkorik ahulen dago, eta haulen dago ez bakarrik iritsi publiko aldatu delako, betidanik egonda mm, bereziki Katalunian eta, eta Euskal Herrian e, eh, nolabait sentimentu e, errepublikano edo, edo, edo antimonarkikoa nolabait baina honek etzukan eraginik e, beste estatuko beste lurraldeetan, beste lurraldeetan erakunde nahiko gogor, nahiko indartzu jarraitzen zuen, eta gaur egun gauzak aldatu egin dira, eta batez ere belaunaldien arteko aldaketa izugarri bat egon da, gaur egun gazteen artean erakunde honek duen aboioa beste dozen lurraldetan ez bakarrik e, Kataluniak Euskal Herriaren kasuan, baizik lurralde guztietan gazteingan duen e, influenzia edo errekonozimendua gerota txikiagoa da, gerota e, gero bigun hau hau lau e, dau erakunde hau eta gertatu direnak e, ikusita ba, ba ez du, etorkizun egokirik e, planteatzen e, erakundearen zatezta ja, ja nola bait e, ba, bueno, urdangarinekin gertatu zenarekin eta ja kartzela joaterekin eta eta bueno ba hor e, erakunde ahultzen zi e, eta bueno eta ja e, errege merituarena jakinda ba ba gausak asko zere gehiago ez da orduan bueno ba Ba, egoera, egoera dagoena da, den, denok ikusten dugu, eta batez ere hor aldaketa importante bat egon da ez bakarrik gazteen artean, hau da, belaunaldi berriak ja ez dira bat ere monarkia zadeak edo ez, ez, ez horren beste parkatzen erregeak egiten dituenak edo errege familiak egiten dituenak eta, eta bueno, ba, gauzak eh, hortik lortatik eh, eh, nik dut aldatuz joango direla horrengotan eta bereziki baita zuek erabideok ba, mm, ba ez da bide guztiak, baina bazo den erabide asko, ba nola bai ikutu ezina bezala tratatzen zutenak erakunde hau, eta gaur egun, ba neurri horretan asko zera askatasun gehiago dago, edo, edo lasaitasun gehiago dago hitz egiteko, eta, bueno, lehen esaten ez ziren gauza asko, edo izkutatu egiten ziren gauza asko, ba, ia ez dira izkutatzen, eta gauzak eh, ikusten ari gara, ba, ba pilpilean, eta nik uste dut horrek, ba, bueno, ba, egiten duela asko, hauldo egiten duela asko erakundea, eta, eta batetak izer gertatuko den urren burtetan. Mhm. Azken, aipamen bat, e, Roberto, e, gal hauzia ikutu nahiko nuke, bueno, azken hilabetetan zer esena eman duen beste hauzietako badelako, Unidasen Podemosen bertan ere ikusi ditugu, ezakit iritzi edo adierazpen ezberdinak, bueno, gobernuari daukin ez bintzat, zuk eh, nola begiratzen diozu honi? Bueno, nik ez daukat horretaz e, iritzi berezirik eta, eta bueno, ba, ba, bueno, dauen bezala e, Unidas Podemosek badu horre zer bat plantamentu ofizial bat edo, edo, edo alderdi bezalako plantamentu bat, eta nik ez daukat horre ezer berezirik <laughs> Tira, Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua, mila mila esker gurekin gaur eh, egoteagatik, gaur amaituko da berazko kongresuan esan dugu ikasturte honetako osoko bilkura horreten eta irailerako animoak tira, ez dakau erronka makala esku artean eta beharko ditugu indarrak. Bale, ba, mi, esker zegoi eta, eta parkatu ze joan ba, dut eta, bueno, ba, ba mi esker deia eta, eta nahi duzunea. Eskerrik asko, Roberto. Venga.